O vídeo de hoxe pretende ilustrar como traballar en OpenSUSE LEAP 15.2 no escritorio Plasma. En este caso vamos a falar da suite ofimática LibreOffice e de como se pode empregar no noso traballo diario, sesa nunha oficina, sesa nun aula, sesa na casa ou no sitio onde nos toque usalo. Ben, Un concepto que se puso de moda con Windows 95 a finais do século pasado é o de suite de aplicacións. As suites de aplicacións non son máis que coleccións de aplicacións máis ou menos vencelladas. Digamos que un fai un paquete de aplicacións no que pon aplicacións que considera que os seus usuarios poden necesitar para facer as tarefas que lles corresponda. Por exemplo, LibreOffice inclúe Writer, que é un procesador de textos que permite facer cartas, que permite facer informes, libros incluso, documentos pois con moitas palabras, etc. Organizados en párrafos, páxinas. Calc permite facer tabuas de datos e procesalas. Permite facer sumas, multiplicacións, medias. Permite facer... Eh, tratamentos de texto, permite facer operacións lóxicas. Impress permite facer presentacións de diapositivas ou presentacións digitais, en vídeo incluso, como as que son tan populares agora, non? Hai moitas suites eh, de moitos tipos, máis común son as suites ofimáticas, a que máis destaca Microsoft Office, a suite ofimática de Microsoft, que inclúe Microsoft Word como procesador de textos, Microsoft Excel como folla de cálculo, Microsoft PowerPoint como ferramenta de presentacións e outras ferramentas. Temos, por exemplo, unha suite eh, gráfica, como pode ser CorelDRAW, que incluiría Corel, Draw, que é un dibuixo de unha aplicación de debuxo vectorial, inclui unha, unha aplicación de, de retoque fotográfico ou un traballo con mapas de bits, non lembro se era Corel Photopaint, me parece que era. E, e a última vez que eu usaba, pois a última vez que usei incluía incluso unha aplicación gráfica para facer figuras en 3D específica. hai moitas suites. No meu caso, a que utilizo eu é LibreOffice. A idea dunha suite é eh, non só que as aplicacións cubran un pouco as necesidades do usuario, senón que eh, permitan comparar, eh, compartir información de alguma maneira. Aquí temos un documento un documento que podría ser o esbozo dun informe e aquí unha tabla coas súas fórmulas que podría ser unha tabla de datos nos teríamos aquí iríamos introducindo diariamente as ventas e aquí o que vamos a facer é un resumen do que aquí temos para que quede máis chulo, etc. A maneira máis doada de compartir información entre aplicacións é o mesmo que vimos no vídeo anterior, cando vimos como se pode copiar texto de unha aplicación a outra. Pois aquí simplemente seleccionamos, imos a, a outra aplicación e pegamos. Da igual o, protocolo que, que usemos, inda que os distintos protocolos fagan cousas liseiramente distintas. Seleccionar e copiar fan algo igual, fan o mesmo, pero se o que facemos é arrastrar, non é o mesmo. Que cambia? Pois o primeiro que cambia é isto. Aquí segui, isto é unha tabua de writer. Como se inserimos unha. Nos poderíamos inserir unha tabua. vamos por nos aquí e inserimos unha tabua de 2x2 e aquí dato 1 dato 2 13 15 pues estas tabuas unha vez que están pegadas son similares a esta entonces cando, cando afectamos un dato non afectamos o resto como pasaría aquí Vemos que 100 por 5,60 non son 728. Sin embargo, esta tábua que, que, que pegamos mediante o feito de arrastrar e pe, o feito de arrastrar dun sitio a outro, arrastrar o que fai e cortar e pegar. Aquí podemos daría a desfacer. E como isto está pegado, non lo deixaría aquí, pero isto volvería a estar aquí. Aquí o que fai é insertar un, pedazo de documento de calc, literalmente. Cando seleccionamos vemos que o trata como se fora unha imaxe, lle pon a ancla por se queres anclar a un párrafo ou a outro, se queres anclar na páxina ou onde o queres anclar. E se pinchamos nel vemos que se damos doble clic nos pasa a calc. Si sabemos aquí na, la barra de herramientas como es diferente. Aquí estábamos aquí, aquí está Este aquí ya tengo writer. Este de calc. Este de imágenes Pero sin embargo, si pinchamos con doble clic, pasamos aquí. Que significa iso? Que aquí, en este cacho, en este reducto, nos dispomos dunha folla de cálculo. De todos os xeitos aquí vemos que isto son valores. de que copiásemos todo, seguirían siendo valores. Vamos a arrastrar, llevámoslo por ahí. Doble clic, entramos en cada celda y ahora sí vemos que sí que nos mantén a operación. Como vedes, é bastante listo para supor que é o que nos queremos facer. Entón, nos basta con facer cambios onde queiramos e nos vai actualizar a información e vai funcionar exactamente como se si fora unha folla de cálculo, porque de feito o é. hasta aquí. Muy fácil, muy interesante. Pero vemos, e abondo para, para comprender a diferencia entre os distintos sistemas. Isto é simplemente copiar e pegar. Collemos algo que está nun lado e o pegamos en outro. embargantes isto é incrustar collemos algo dun lid dun sitio e levámolo para outro e permitimos que a aplicación nos eh, ese, ese fragmento de, de documento Entonces, todo isto é writer salvo isto que é calc e se quiséramos facer algún cambio de formato, etc., teríamos que facelo dentro del. Por exemplo, vamos a cambiarle un pouco el tamaño. Ahora sí se ve todo. Pongo un poquito máis arriba. E tal. Pero esta non é a única forma. Esta é unha forma moi interesante de utilizar unha aplicación dentro doutra, pero hai unha forma máis interesante que ha de usar o pegado especial. O pegado especial é unha función que se utiliza porque pegar require saber o que. Aquí, por exemplo, só se pegaron valores. Aquí, no primeiro intento, se sin este campo, se habían, se habían pegado valores tamén. Pero agora, unha vez que pusemos tamén este campo, o que se pegaron foi as fórmulas. Por iso, se facemos un cambio, el vai resolver correctamente o valor do, dos distintos campos. O pegado especial o que sirve é para eh, dicir, vale, pois o que quero é que fagas eh, algo diferente. Non copies o que estás copiando, senón non pegues o que ibas a pegar. Por exemplo, se eu fago isto, vemos que aquí copiamos esta fórmula e o actualizala en esa columna nos actualiza esta parte da fórmula co cal o valor perderse, porque aquí ahí no hay nada. Digamos que si yo quisiera elevar esto de aquí para aquí, perdería os valores. Como facer entonces se eu quisera traer os valores para aquí? Pois eu diría que o que me pesque, o que me pegue non cesa as fórmulas. Pode dicir que me, pesque, que me pegue os números, pode dicir que perdo o formato, pode dicirlle moitas cousas simplificado especial, vamos otra vez, e esta vez sí que pegamos o formato. pero mantendo os valores correctos. Isto pode utilizarse para pegar entre aplicacións. Aquí vimos como se incrustaba, pero se houbo aquí, lle podo dicir que faga un intercambio de datos dinámico, que les parece un bo nome, e o que me vai pegar é isto. De novo vai ser unha tabla normal, pero en este caso están vencelladas, o que significa que se eu altero este documento, os cambios van a reflectirse en este. Vamos a cambiar aquí o 136 por 160. Eh, ahí vemos cómo se actualiza e como actualiza o importe en consonancia. De feito, observade que esta vez non tiven que copiar isto para que siga funcionando. Eu uso copio aquilo que me interesa. Por exemplo, podría copiar só esta columna. E eh, do mesmo xeito, se actualizo un campo, actualizarase correctamente. Perdón, dixen que iba a copiar isto e non copiei iso. Ahora sí. Vale. É importante de entender a diferencia entre os distintos conceptos. Incrustar non relaciona os, os documentos. Incrustar solo permite aproveitar os documentos. De alguma maneira, creas un novo fragmento dun documento, por exemplo, de, de Calc, e o incrustas dentro dun documento de Writer, que é este caso de aquí. Non hai máis máis eh, relación que esa. Este esta parte, este trozo, é un trozo deste programa, pero é novo, non ten nada que ver con este documento. Non sei isto podemos borralo. E non afecta o que está aquí incrustado. Sin embargo, este tipo de, de dinámico é moi útil porque nos permite eh, crear ficheiros nos que nos vamos metendo os datos e crear fi outros ficheiros que van utilizar información resultante dese, deses datos. Nos nun informe realmente non tería moito senso ter todo isto. as poderíamos ter, por exemplo. Ah, vamos a ver se non protesta demasiado. Ben. Nos podríamos ter este documento aquí así, con esta forma. E nos mesmos ou outra persoa, pois podría ir aquí e eh, modificando os datos. que se actualizarían de forma transparente. Isto é moi cómodo, que hai que ter en conta que se o faz con este documento pechado, cando abres terás que actualizar a información. O que nos leva que si un documento se abre, outro se pecha, outro se pecha, outro se abre, eh, vas a precisar saber eh, en que estado está o documento original. Pero para o traballo de oficina é moi cómodo. O traballo de oficina é común ter moitos documentos nos que se procesa moita información e non ten senso andar a copiar e pegar. É dicir, ti non podes pretender copiar celdas ventaguas con, con mil liñas. Teño documentos por aí que teñen 5.000 liñas, 7.000 liñas, 10.000, incluso algún que ten máis. E non ten moito senso estar copiando, copia, selecciona, copia, pega. Non, o seu é utilizar funcións dentro deste programa para facer resumos e simplemente se resumos vinculalos aos documentos que o requiran. De forma que se a medida que vamos actualizando os datos dun documento, os datos se van a ir actualizando no siguiente, no, no outro documento. Por suposto, non hai ninguna razón para que o que facemos de calc a writer non podamos facelo ao revés. de calc a writer, de calc a, a, a impress, de writer a impress. E aunque non ten moito senso, de impress a calque e de impress a writer. Pode ser que fagas unha portada moi chula para o teu documento e a fagas en impress e a pegues dentro de, do teu documento writer ou de Drau. Ben, espero que isto sea de utilidade e ata a seguinte vez.